Untuk apa bercinta bila kau selalu berdusta Untuk apa ada rasa jika kau palingkan muka Bersamamu bukan lagi tujuan yang, yang sempurna Saling percaya seakan musnah begitu saja Kau dulu yang selalu peduli akan diriku Untuk diriku kau berikan keegoisan dirimu Terpaku di dalam pikiranku seperti dulu Yang pertama saat dirimu jadi milik diriku Tapi sekarang diriku yang selalu saja mengalah Dengan segala sikapmu terkadang buat aku lelah Selembar kisah truki manis dulu terasa indah Tapi kini kau berbeda semuanya telah berubah Berbagai tanda tanya masuk di dalam dadaku Entah mengapa dan sebenarnya ada apa itu Setelah sekian lama kau tak lagi bersamaku Dan kini kau tak pernah lagi anggap oh, diriku Tak usah